Im Wesentlichen ist der Zugang zu Produkten und Dienstleistungen, die für ein gutes Leben wichtig sind, davon abhängig, dass du ein Einkommen hast. Und wer kein Einkommen hat oder wessen Einkommen zu niedrig oder unsicher ist oder schwankend ist, hat auch mit dem Zugang zu den Gütern und Dienstleistungen dieser Gesellschaft ein Problem. Ja, heute ist äh, das Einkommen meistens an Bedingungen geknüpft, sei es äh, in der Erwerbsarbeit, sei es als äh, in der Familie sei es äh, als, als staatliche Transferleistung, sei das jetzt bei, bei Krankheit, ist eben die Krankheit die Bedingung, oder sei es bei diesem wahnsinnig, äh, sag mal, zynischen Begriff Arbeitslosigkeit. In dem Moment, wo man darauf angewiesen ist, dass man lebt von den Leistungen anderer, braucht man Einkommen. Wenn man lebt von den eigenen Leistungen, also wie früher, auf eigenem Grund und Boden, da brauchen sie kein Einkommen, da brauchen sie Ernte. Ja, man muss sich das auf der Zunge vergehen lassen. Man muss nachweisen, dass man nicht arbeitet, damit man ein Einkommen bekommt. Das ist die Bedingung des Einkommens der Arbeitslosenkasse. Früher brauchte man die Arbeit. Deswegen der Spruch von äh, Apostel Paulus, ne? wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ne? Die Arbeit am eigenen Grund und Boden, um leben zu können. Heute brauchen wir das Einkommen, um uns die Arbeitsergebnisse der anderen Menschen verfügbar machen zu können. Bei mir hat Arbeit und Einkommen nichts miteinander zu tun. Nein, gar nichts. Ich arbeite, ich arbeite vielleicht wenige Tage im Monat, um mir den Monat davon zu finanzieren und, ähm, und dann die Arbeit zu, zu, um die Arbeit zu tun, die mich tatsächlich interessiert. Ja.